Bir bildin van yapara Fikir avaz yargara siyer dirik zavara Şüllera Vulki zazam kaşedaç Masadal heyrajedaç Sabaya daç şaşedaç Sadranin Ribev zamun herala Sanal fere kerala Zazgan kaya viviler Viteme rigelala